الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم الفاتحه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون السابقون السابقون أولئك المقربون أولئك أجمعين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح تقطع أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الله